ಮೊರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳು ವರ್ಗಿಣಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಳ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೌಕಾರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಗುಣವಂತಿನಿ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಡಿಜೆ ನಿನಗಾಗಿ ಬರದೇನಿ ಈ ಕವನ ಕವನ ಬರಿಲಾಕ ನೀನ ಕರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊ ಹುಡುಗಿ ನೀನ ಇದನ್ನ ಮೋರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬರಬೇಕ ನೀನ ಈ ಹಾಡ ನಿನಗಾಗಿ ಬರದೇನಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕ ಹುಡುಗಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಮುಗ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೂವಾಗಿ ಹೋತಲ್ಲ ಈಗ ಬಾ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾಗ ನೀನು ಉಳದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾಕ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾದಿ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮ್ಯಾರ ಪೋನ ಮಾಡ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗಬೇಡ ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ನೀ ಮರೆಯಬೇಡ ಕರಿಮಣಿಯ ನೀ ಕಟಗೊಂಡಿ ಹತ್ತಿವಾದೆಲ್ಲ ಗಂಡನ ಬಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಬಂದೈತಿ ಬಾರ ನಿನ್ನ ನೆನಸತೈತಿ ಜೀವ ಚೂರ ನಿನ್ನ ಮಾರಿ ನೋಡತ್ತು ನ ಮನಸಾರ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಡಿಜೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದೆವನ ನವ ಜೋರ ಬಳದಂಗಾತ ಗೆಳತಿ ಚಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದಂಗ ಹೂವಿನ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾರ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು ಏನು ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗಾಗೋತು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆತು ನನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಂಗಾರಿನಿ ಬಾಳ ಚಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಗಿನಿ ಸುಂದ ನಾ ಅಂದಾಕಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದ ಗೆಳತಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರಕ್ಕ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಳಸಾಕ ಸೆಲ್ಫಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಳಕ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬರಬೇಕ ಕರೀಲಾಕ ಬರತೀನಿ ಮನಸಾರ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸರದಾರ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮಾಡಳ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ ಹಾಡ ಬರಿ ಅಂತಳ ನನ್ನ ಅಕಿ ಮ್ಯಾಲ ಯಾವತ್ತು ಹಂಬಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಡಿಜೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರು ಒಂದೇ ಜೀವ ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಾವ ದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸದಸಿವ ಮಾಳಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ದೇವಪ್ಪ ಇತರ ಗೆಲುವ ಅಂಕೇರಿ ಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಗವ ನನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರು ಇದ್ದಂಗವ ಅದರಾಗ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಕಸ್ರ ಯಾವತ್ತು ನನಗಾಸರ ದಿಲ್ದಾರ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ದಿಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಐತಿ ಬಂಗಾರ